праздником, мои дорогие! Сегодня День Святого Духа, и мы находимся с вами на горе Сион. О, сегодня здесь идут баталии и битвы, но обо всем постепенно. Прежде всего, сегодня день, когда мы вспоминаем с вами сошествие Духа Святаго на апостолов. И вот давайте я немножко расскажу вам о том, что это был за день тогда, 2000 лет назад, когда здесь, вот на этом западном холме Иерусалима, родилась наша с вами церковь. Община апостолов стала церковью. Пятидесятница – это еврейский праздник Шавуот. Шавуот – это семь седмиц – то есть 7 недель от Ветхозаветной Пасхи до вот сегодняшнего дня. У евреев в Ветхом Завете это был особый день, день, когда наконец-то заканчивался сбор урожая ячменя, ячменя, пшеницы и подсчитывался, и вот радовались, ликовали, благодарили Бога за собранный урожай. Притом а, праздновали прямо на полях, танцевали, э, нередко даже прямо и спали вот так вот на поле среди сухой травы, соломы. И, конечно, первые плоды собранного урожая в особо красивых корзинах больших несли в храм. Отдавали первосвященнику и говорили, свидетельствую этим, что я вошел в землю, которую дал мне Господь. И вот в этот то и день были собраны апостолы в синагоге, когда сделался сильный шум, как от несущегося ветра, и сошел на них Дух Святой. Вот в этот день в Иерусалимской церкви проходит совершенно особенный крестный ход. А, здесь на Сионе находится Иерусалимская семинария. Ну, семинария не в том понимании, как э, привычно нам, россиянам, да, э, семинария – это общеобразовательная школа с религиозным уклоном. И здесь учатся детки с 7 лет, и потом нередко становятся а, монахами-святогрубцами, и э, если хотят уже дальше продолжать свое образование духовное, должны ехать, конечно, в Грецию, в Афины или в Ливан. То есть у нас а, нет э, того, что называется духовной академией. А вот семинария, такая школа для мальчиков, она находится здесь. И э, сегодня здесь была литургия и вот крестный ход. Совершенно потрясающий, потому что мы идем от семинарского храма маленького прямо до той самой Сионской горницы, до той самой синагоги, в которой сошел Дух Святой на апостолов. Сухая трава, хочется чихать, кашлять от нее, очень жарко, пыльно, но это какая-то такая радость первой благодати, как будто на время этого крестного хода мы ощущаем себя как апостолы в день Пятидесятницы. Как дела? Пишем, пишем, пишем, кто-то спот. Однако не только благодать и радость окружает христиан в этот день. Ощущаем мы на себе гонение от иудеев. Синагога, в которой Дух Святой сошел на апостолов, синагога, которая была обращена в церковь царицы Елены в IV веке, сегодня снова синагога 48 -го года, там гроб царя Давида, там особо молятся евреи о пришествии Мессии. И вот представьте себе, в этот день появляются здесь христианские епископы, и священники, и монахи, и еще поют. И евреи, конечно, очень и очень этому противятся, выкрикивают всякие оскорбительные слова и всячески пытаются выжить христиан отсюда. Не без труда поднявшись в Сионскую горницу, а вернее в храм крестоносцев, который над ней, а, мы погружаемся в атмосферу средневекового храма. Очень красивые своды, необыкновенные колонны. Сегодня здесь, конечно, очень-очень многолюдно и трудно оценить красоту этого помещения, но зато и такое а, пятидесятное состояние, когда все народы вместе, ведь здесь сегодня и греки, и арабы, и румыны, и русские, и кого только нет, все народы вместе и славят Господа. Сперва владыка читает колено преклоненную молитву, а потом бывает молебен. Заканчивается крестный ход особой молитвой у кладбища. На Сионе есть единственное в Иерусалиме православное кладбище, где хоронят православных арабов и наших православных русскоязычных христиан. И вот здесь особо молятся в этот день о упокоении всех усопших. А патриархон, архиереон, иереон, иеромонахон, диакон, монахон, монахушон, Степан был понавшегонки ортодоксом, христианон. Замечательная сегодня погода в Иерусалиме. Прохладно, ветерок, даже немножко облачка. Необычно для июня месяца, но вот такое особое благорастворение воздухов в этот день. попить кофе. Кофе пить мы ходим в Дермицион. Дермицион – это храм Успения Божьей Матери, который находится здесь же, на Сионе. На этом месте произошло Успение, на этом месте был дом апостола Иоанна Богослова. Богуща, встань. А сейчас здесь немецкий монастырь и уютное немецкое кафе с уютными немецкими э, продавщицами, <laughs> с прекрасным капучино и очень вкусными булочками и тортиками, которые мы сейчас и будем пробовать. uh, my parents died already. Uh, here, they live here. But um, I can say my uh, my um, maiden name, family name was Biletsky. So we're Russians, but Polish Russians kind of. And uh, the most important is that we're Orthodox Christians. I think you're also Orthodox if you're right? history. Sorry, I don't want, I want to save, Baba, we just saved. Jewish